想搞情妇，来挑一个。忽我一手。吃吃吃不完那一袋。两千五，多少？我两个。他真香。你那个不是黑的。这肯定我没好东西。真狠。 我快得很，你们等我，我们吃完饭我们就行动。我干啥？又该你催我吃饭吗？哎呀，你吃嘛，你连做水我都给你吃。就是我不可能让你弄了，那感觉你肯定有猫腻。你才敢耍我，个？有早都早就过世了。哎呦，不能让你水啊！我说还有事情。你敢坑我？兄弟们，啊什么？这下我好好教训你。 欺负不了哥，没有啊哥，我们玩游戏，你看我，我玩这个帅兔之的。他们一周新派一百万大军偷袭北地关口，所以我才表面派二十万军队防守北地，等他不在意，暗中派五十万大军偷袭油江关口，是他的工作，我们欺负不了。行，你们欺负不了哥就好。嗯，我没事，我就先走了。啊，我的油江我们就让他还给你们解释。 这些吃哪点没味道？我你把辣椒拿起来了。这么多海椒，你咋有好辣嘛？辣拿辣椒。嗯。孩子没味道，你去屋头拿点更辣海椒吗？你是想跑光吗？哎呀，孩子没味道，拿糊涂，别拿海椒了？你不得了。这个啥意思嘛？你吃啥？你快点吃东西嘛。嗯。 不错，这个还叫油鸡味的。我操，你肯定就敢让我以为。嗯，兄弟，这是我的一片心意。想次你跟我讲，我就帮你做。我主要再重新炒辣子鸡。你听我说，我就帮你做。我晓得你给我下酒，我现在给你干了，还有你敢不吃了吗？那那那那那，真香。 哎，我的脸都黑了，这就好了，多亏你啊，哥！哪个都在家嘛？哪个敢来嘛？谁都不吃，葱子吃菜，葱不吃我也不吃了。你别吃，别吃。哇，嗯，嗯，啊，真香，哎呀。 干嘛你不抓？连我都没抓了。哦，那我就不客气了。嗯。嗯。哎呀，好香呀！以前连尝过一次，还了牛奶。怎么办嘛？吃不下去了。哎，牛奶。我帮你别开抓。我吃起来多了，我又得吃了。嗯嗯嗯。嗯、真香。 嗯嗯，你就在偷吃嘞。